あっ فلتت عندي يعني البناء المقابل لا تبوش لا تبوش لسه بكير على البوش خالصين واحد واحد بيبنات برا بيبنات برا انا طيب نشوف ضرب انس وينك انت؟ فورم اب اون مي فورم اب اون مي يلا معلش هذا. عندنا ناس. لعيبه وينك برقه؟ انس لحاله ها خلينا نروح عليك خلينا نروح عليك اوه يلا جانا جانا يوم جماعه والواقع Let's go. Let's go. Watch out. Watch out. يضربون طيب، ضرب بوتات آه. ما تأملوا Enemies ahead! Enemies ahead! يماني بواحد النوب جاي من هنا Marked a location. منين منين عندي حمزة هذا هذا كأنه طلع فوق طلع فوق هذا آه. يلا حمد وين هذا الرجل؟ ابعد ابعد ابعد انت قبل جاي قرب اخوي الزاويه سريع لا Marked a location. دخان وفوتوا مع البناء يا شباب Nada nem Form up on Form me. up on me. أفطب أفطب نزل نزل لي تعال اطلع اطلع اطلع فوق البنية تعال واحد ينزل علي Бэтмен. Бэтмен. Асаа асаа. Enemies ahead! Enemies ahead. Bine Call you this bit. Form up on me. البناء الأولى العالي إيش باقي؟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 Enemies ahead. Enemies ahead. Gel gel gel. Hoca ve бля, падла. Form up on me. Обзывай нас. Watch out! Watch out! ين بينات فوق ها Watch out. Enemies ahead. واحد شال واحد شالهم دخانيات تاع Watch out! Watch out! I'm down. Ala şu ala şu. نزل اه يلا نضرب روح على الزون فوج روح على الزون روح على الزون روح على الزون on me. لا كده خلاص need a helmet.